Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас от души поздравляю с праздником сегодняшним. Сегодня у нас заканчивается Святая Четыредесятница. Наступает некая такая финишная прямая Великая Поста. Страстная Седмица. Завтра у нас начинается. Этот праздник, вход Господний в Иерусалим, называем вербным воскресением. встречать ветки вербы, как бы символизирует то, что мы тоже встречаем Господа с этими ветвями вербы. Э, в Иерусалиме не было вербы, встречали его финиковыми пальмами, большими такими охапками, одежды своей расстилали. И, в общем-то, в разных странах, где тоже верба не растет, там тоже приняты какие-то другие растения использовать. Поэтому не сам факт вербы, факт прихода Господа. Во Франции, например, там самшит, там есть верба во Франции, но она гораздо раньше цветет, и когда Пасха наступает, верба уже давно расцвела. И поэтому там принято использовать самшит. Тоже пахучее такое растение интересное, его освещают, и вот э, в праздник э, входа Господня в Иерусалим. У нас верба, у нас-то вербное воскресенье. Вот, мы радуемся входу Господа, но э, мало представлять себя э, на место вот, в то время, в те события. Мы как-то вот немножко превозносимся, думаем о том, наверное, вот если бы Господь бы к нам пришел, мы бы, наверное, встретили его как надо, мы бы все приняли бы, мы бы все взяли бы. А вот евреи неблагодарны. Вот. Дело в том, что мы не менее неблагодарны. Мы э, точно так же, как и любой другой народ, очень сильно огорчаемся, злимся, раздражаемся, когда наша надежда не сбывается, когда наши ожидания не удовлетворяются. Именно поэтому у нас в семьях часто раздоры, э, родители э, недовольны детьми, потому что они оправдали их надежды, дети недовольны родителями, потому что не создали им какой-то, может быть, фундамент, материальную базу, ни то не имеет, ни другое. Вот. Э, жена недовольна мужем, зарплата там не такая неожидаемая, сделал такую карьеру, которую ожидал. Муж недоволен женой, она, оказывается, не красавица. Родила троих детей, правда, но от, вот, вот, э, нет у нее такой фигуры, которую рассчитывал глупый мужик. Вот. Таким словом, не сбывается надежда, и человек злится. И, не, не, наверное, не, нет такого более э, неприятного для нас, тем не Человек и э, готов э, наибольшим, наверное, зломом платить. Именно поэтому те же самые люди, которые сегодня мы э, в Евангелии читали, встречали благословен грядивый, имя Господне, царь Израиль, Фасана Вышний, те же самые люди будут кричать и говорить немного позже, распни его, распни его. Но, наверное, кто-то все равно вот так вот просто думает, ну я бы не кричал, распни его все равно. Как можно? Он же пророк, он же вот, э, вот э, чудес только сотворил, Лазаря воскресил. Как можно на такого человека там желать ему смерти? И ну, давайте разберем эту ситуацию. То есть, получается, евреи были гораздо хуже, чем мы, если они его распяли, а мы бы сейчас его не распнули, если бы пришел к нам. Давайте посмотрим, какова была нравственность в еврейском народе и как у нас сейчас. Простой, простой пример приведем. Если бы сейчас на Красную площадь вывели, э, кого? Ну, допустим, Чубайса. Вывел бы его господин Путин и сказал бы, вот, он вор, он украл много-много, вот всего-всего-всего украл. Вина его доказана. Но тот, кто из вас без греха, бросил его камень первый. Красная площадь осталась бы без мостовой. Я думаю, сразу бы полетели бы камни, никто бы не задумался о своих грехах когда Иисус сказал евреям, просите в ее камень первым тот, кто без греха, когда привели ему женщину, которая была поймана в прелюбодействии. И народ разошелся, никто ее не наказал. Сначала самые старые выходили, как более сознательные, понимая, что грех в них есть. И в конце и самые молодые тоже ушли. Никто не рискнул поднять камень и бросить ее. Вот разница в чем. Они имели какую-то нравственность все-таки, тем не менее они совершили то, что было совершено. Господь не пришел для того, чтобы поднять, переквостить к греху, э, пригвоздить ко кресту наши грехи. Именно для этого Он пришел. Но это не оправдывает наше несовершенство, нашу злобность и непонимание своих грехов, нашу кичливость, превозносимость что вот человек считает, если вот он родился в России, он православный, и уже само по себе это гарантирует ему какие-то там привилегии. Нет, дорогие мои, нет. Это накладывает некие обязательства. Быть православным – это э, ответственность. Потому что, э, извините, если вы, э, где бы вы ни были, вы христианин, и скажут, вот они такие христиане. Именно такие христиане они и есть. Вот как он или как она. Вот как вы себя ведете, такой вы пример подаете. Вот евреи когда-то подали пример. Мы в притче вот, из Евангелия знаем. Взяли и разошлись. Никто не наказал женщину. Мы почему-то думаем из этого примера только о той женщине что вот Господь ее простил, в большей части. Но мы не думаем о тех людях, которые тогда жили, которые были мучимы совестью, никем больше не мучимы, только совестью. И этого было достаточно, чтобы они оставили, оставили там на площади вятую в преступлении, в тяжком преступлении, за которое полагалась смертная казнь. Побить им камнями прилюдно. Они оставили и разошлись. Дорогие братья и сестры, сегодня праздник входа Господня в Иерусалим. Вот закончились эти вот 4, эти 40 дней, э, святая четыредесятница, э, кто э, какие силы имел, кто так и постился, не надо друг за другом тут смотреть. Но тем не менее, вот он заканчивается пост, осталось немножечко до конца. Вот мы встречаем сегодня Господа, вошедшего в Иерусалим. И вот через неделю будем встречать мы воскресшего Христа. Так вот эту тут недельку Пусть каждый из нас займется собственным покаянием, собственным, э, наверное, копанием внутри, пониманием своих грехов и своих несовершенств. Не превозносится ни над кем, ни над ближним, ни над дальним, ни над э, иностранцем, ни над иноверцем. Понимает о том, что и сам несовершенен, и сам, окажись в тех или иных условиях, мог бы повести себя совсем не так, мы бы ничего доброго не совершили, если бы Господь под ручку нас под локоток не поддержал. Так будем же, дорогие мои братья и сестры, не просто добрыми слушателями, но и усердными делателями Слова Господня. И Господь никого из нас не оставит, поддержит и поможет. Богу нашему слава. Аминь.